Hei, jeg heter Lill Jorid. Jeg heter Linn, og dette er The Funky Glaze Challenge. Jeg driver treningssenteret Exolo oppe i Vestregata. I dag skal vi fortelle dere litt om Exolo. Men før vi gjør det, så skal vi spise en habanero chili. Og jeg er skitnervøs. Jepp. Er vi klar? Er vi klar? Jeg kjenner at jeg er jeg skjelver. Én, to Bon appétit. Bon appétit. Én, to, tre. Oh, huh. Ja, ehm, eh, I 2010, 6. Eh, april i 2010 da starta jeg oppe i Vestegata. 62, rett bakom gamle politistasjon. Og um, der har vi da 740 kvadratmeter over tre etasjer. Å, fy faen, hvor starta her? Vi har spinning, gruppetrening, personlig trening og egen treningsstudio. Og i år så følger vi seks år. Ja. Og tårene renner. Ja. Og jeg sier bare det har vært <laughs> blod, svette og tårer. Masse kjærlighet. <laughs> Linn, du får snakke nå. <clears throat> Det her er sykt sterkt. Vi har hatt eh, seks veldig fine år, og vi gleder oss til eh, tida fremover, altså. <clears throat> Det brenner i ørene, til og med. Det er regn, og Det var helt sykt. regn fra nesa, regn fra øynene, og det er til og med sterkt i ørene. Holy Det her det er sjukt sterkt. Altså, du begynt på isen i den, da? Still going strong. Fy faen, Linn, du er rå. Du er rå. Ja. Jeg er godt trent, vet du. Fortell hvorfor du starta Exolo. Fordi at jeg hadde lyst til å, gjøre mitt eget. Etter tolv år eh, kommersiell kjernesbransje mm, så bestemte jeg meg for at jeg, jeg måtte gjøre noe sjøl. Jeg hadde lyst til å Skal det aldri slutte, det her? Delicious. OK. Nydelig. Jeg tar en smak, av også. Jeg skjønner ikke hvordan du klarer det der, Linn. Mm. Linn, du er rå. Og det var verdens beste is. Åh. Er, er ikke det sterkt? Jo, det er sterkt, men det begynte å dempe seg. Men av og til så kommer det Inni munnen går det ha-ha. Mm. Fy faen, jeg var helt Jeg var syk. Ah, jeg tror jeg aldri opplevd det her før. Mm. Eh, jeg utfordrer hun Eva Halvorsen på Nordlys. Vil også utfordre han Stig på brannstasjonen til å gjøre det samme. Ja som jobber med brann og ild hele dagen, så litt sterkt pepper, det burde de tåle. Så vi utfordrer guttene på brannstasjonen. Vi gjør det. Mm. Hele vaktlaget. Jeg tørket hårene for Erik Solo ja. og Frankie Grace. Du spiser jo ikke hele, du. Nei, men det... Og du spiser jo ikke frøene! <laughs> du, de lurer. Jeg følte at jeg tok hele greia i munnen. Ja, når du først har begynt å tygge, ikke sant, da er det jo så tungt å skulle ta siste biten. Sånn her tok jo hele her. Du gjorde det. Se her. Hallaisen. <laughs> Jeg vet jo at det er jo her det er jo det her det sitter sykt sterkt. Sterke. Og det er jo så latterlig sterkt. Altså, det var sånn Jeg satt bare og kjente sånn, jeg bare sånn Jeg kommer ikke til å klare å si en dritt. Og jeg ble helt sånn stiv. Så dere også at jeg ble helt sånn stiv i ansiktet? Åh, nå roa det seg. Det var sånn her åh. Jeg lurer på det, altså. Men av og til så kommer det opp i gangen. Nei, åh. Men du, de forbastede jækla lura! Hun har ikke spist! Sjekk her! Hey. Takk for at du har sett på The Funky Glaze Challenge. Ikke glem å like, kommentere og dele denne videoen. Jeg håper at du vil være med og støtte opp om det lokale næringslivet her i Tromsø. Så ikke glem å like Exolos i Facebook-sida, og støtte opp om også de andre som er med på denne eh, challengen. I'm so happy I did it! Yay! I did it, I did it, I did it, I did it. Du er der. Ja, ja, ja. Mm. Man blir faktisk litt sånn høy av det her. Så altså, steike gode bananer. <laughs>